flyplasser. Åssen er lenke? Klikk bare Oslo alle flyplasser lenker. Lenke. Ok, hva kan vi gjøre med den? Vi prøver å piltaste her også. Blank. Fly til. Nei, blank. blank. Kan vi skrive der, da? A. Da kan vi skrive Lenke. Redigere ned postadressen her, knapp send. Redigere ned postadressen? Nei, det vil vi jo helst ikke. Så billig. Det er fordi det er fokuset. Litt sånn ukontrollert. Da er du plutselig nede. Klikk på alle flyplasser. Oslo er lenke. Ja, du er tilbake. Klikk på lenka Oslo, alle flyplasser. Klikk på destinasjon lenke. Ikke sant? Og hvordan i all verden skal man faktisk uh... Fly til Bilang. Vi kan prøve å trykke enter på den, se hva som skjer da. Rediger. Bilang. Oi, der kom et rediger. <laughs> Også hvem som rediger. Her på vestkanten i hvert fall. Um, og la oss si, Hvis vi nå vil reise fra Bergen, da, så la oss skrive Bergen og se hva som skjer. B. N. Bergen. Du trykker pilen ned. Bergen. Det skjer ikke noe. bygger tab. Bergen god lenke. Bergen god lenke. Ok. Enter på den. Rediger. Blank. Rediger. Men hva skal vi redigere? Er det fra eller til? Har vi hoppa til neste felt, tro? Eller er vi fortsatt i fra-feltet? Det aner man jo ikke, ikke sant? fordi det har ingen label på seg. Men det går fortsatt bedre enn med Supernova, for her kan jeg i hvert fall gjøre det. Bergen god lenke. Likevel velg destinasjon lenke. Velg destinasjon. Vente. Rediger. Rediger. Bra. Oslo. Mm. <laughs> Oslo, alle flyplasser, også er lenke? Jeg prøver å endre på den, da. Rediger. I min verden så skal jeg nå tro at man hadde markert, uh, markert de her. Oslo. Så prøver vi oss. Hva mener du markert her? Jeg mener markert valgt. Jeg mener valgt. Uh, at jeg skal ha valgt fra Bergen til Oslo. Ja. Det tror jeg altså jeg har.